สวัสดีครับผมทีครับはい今日なんですけども今ですねバンコクのセントラルワールドっていうショッピングモールに来てるんですけども、はい、今日ねすごいですよこれどういうすまあ、このタイってもう日本食、まあ、日系のその飲食店めちゃめちゃ多いじゃないですか、はい、いろんなチェーン店も入ってきてるんですよ、はい、で今日はねそんなタイ在住の日本人の方々がもう待ちに待った日大人気回転寿司チェーンのスシローさん ちゃいましたって言われてるよねスシローさん来ちゃいました、はいはい、でも実はこのスシローさんがもうタイにオープンするって結構前々から言われてて、はい、でもタイ在住日本人の間ではめちゃめちゃもう噂になってて、うん、早くオープンしないからオープンしないからどうなんだろう値段いくらなんだろうみたいな感じで、まあ、すごいいろいろ言われてたじゃないですかでも、そんなねスシローさんが今月の3月31日からね、オープンされるということで,、で今回なんですけど一応メディア向けのプレオープン、はいはい なんですけども、一応一応ね、あのお誘いいただきましてね、はい、撮影させていただくことになりました。はい、あざます。ありがとうございます。はい。はい、で、まあね、まあ言わずもがな、僕あのお寿司大好きなんで、はい、そうだから今回はスシローさんあのガチでレビューと言いますか、はい、で一体どんなメニューがあって。どのようなね仕組みになってるのかまあ確かにいろいろ気になるところじゃないですかまずはねあの多分おそらく日本人第1号だと思いますんで、はい、早速店内の方ね行きましょうはい はい、なんかやっぱ作りが和で和ですねいやあのー、ね俺もね、うっすらしか覚えてないんだけどスシローって言ったら大宮の第二産業通りにあるでしょありますよなんか同じ制服だよね同じ制服ですよはい、ね、同じ制服をタイで見れると思わなかったから確かに確かにちょっとあの大宮思い出したいや大宮大宮うるせえな <laughs> 大宮本当 และใช่มาเซซูชิโร่สวัสดีครับคุณลูกค้ามากี่ท่านครับสองสามท่านรอสักครู่ครับこไทยですかっていうぐらい対応が広くねやばい結構広いしเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกของทางร้านเรานะครับส่วนนี้จะเป็นใบเปรมินการ์ดนะครับเอาไว้ให้กับพนักงานรอบที่เงินที่ต๊ะอเรอสักครู่นะครับおしぼりとなんかこういう会計の時のカード。あ、カード。ลูกค้าได้เป็นโต๊ะ15ค่ะ โต๊ะ15สองท่านครับすごいボリュームだねボリュームとか言うのボリュームマックスだったらいいじゃないですか、めちゃくちゃいいじゃないですか本当ですよ 入ってきたんですけども、はい、めっちゃ広くないいやめっちゃ広い何席あるのこれ俺正直来る前まではねあの大宮の第二産業のところの方が広いんじゃないかなと思ったのなんでさっきからあの比較対象が全部大宮の第二産業いやそこしか良くないんですよ僕スシロー <laughs> なるほどね <laughs> そうだからさすがにもうほらこのセントラルワードとはいえそんな広くないだろうなと思ったらもう思いのほか広くて大宮の倍ぐらいあります いやマジ本当本当そんぐらいで今ね店員さんの方に聞いたらあの世界で一番広いスシローらしいです <laughs> やばいですよ、はい、基本6人掛けのテーブルなんですけど、うん、このテーブルが一応58テーブル、はいはい まあ、あのテーブルによってはちょっと柱があったりして、あの座る人数がなんか少なくなったりするんですけども、あの最大であの350名取れるらしいですやばやばいでしょやばいねこんな広いスシとも日本にないよこんだけ多かったら多分10万待ちそんなしないんじゃないかなっていやさすがですよでまあ一応ね先ほどのちょっとした説明あったと思うんですけどもこちらのタッチパネル、これを使って注文するんですけどねすごいよこれも なんでかっていうとほらこちらね今こちらタイ語になってるんですよ、ただここ押すとはい来ましたジャパニーズマジ日本語になるんですよこちらほらでほら期間限定をクリックするとほら大トロとかで握りこれ握りもねいろんな種類ありますこうやってほらマグロサーモンカツオからハマリハマチブリ光り物エビカニ貝 ら軍艦とか麺類するものサイドメニューからのデザートドリンクまでほらやばいねあるからこれやばうんであのー、このタッチパネル相当使いやすいです早い反応がいい <laughs> 超いい超いいうんでほらタイ語とか日本語の切り替えももののまあ3秒4秒ですねこれで日本のスシローと一緒なのがさ注文したやつ、うん、このタッチパネル注文したやつは上に振ってくるみたいなああ、ね、なるほどねめっちゃいいじゃん ねいい本当にだからもう下にこうやって流れてるやつだけじゃなく注文するのもこうやって可能ってことなんで、はいかなりスシローなんじゃないスシロースシローかなりスシローなんじゃないスシローだからかない言ってんだよかなりスシローだよスシローだぞいやこれもうタイクオリティとか言ってらんないよこれかなりスシローだよもうスシロー <laughs> まあてことなんであの早速注文ねしていきましょうさあまずはね一応無料のあこのお茶これ無料ですはいはい、ね、ほら上にこれあるんで、はい ねこうやってやったらお湯ああお湯出るんで、はいはい、そう温かいお茶が無料で飲めます、はい、であと無料の水、うん、飲料水もあちらにあるんで、でもねこちらドリンクバーがあるんですよえー、ドリンクバーあんのドリンクバーってマジレアだよねこれ子供喜ぶぞ喜ぶよ本当にソフトドリンクドリンクバー40バーツ安くね安くね安くね 40バーツはマジ安いマジ安いよマジ安いよねうん安い安い今あのー、注文しましたそしたらこういう感じでまずはドリンクバーのみねそうですね待って今気づいたのこれすげえ、うん、アイスコーヒーもあるんだけどブラックとかあるよねめっちゃいいブラック砂糖ほらほらやばやばいねお寿司食べた後コーヒー飲めちゃうパターンだこれスシローすげえな ちょっと入ってマジびっくりし <laughs> すげえこのレベルだと思ってなかからえっそのまんまやんっ相当立派だよすごいよ本当にあっっこんばんはあっこあっこんばんはあっこんんはあっこんばんはんばんはあっこんばんはあっこんばんすごいよほらフルーツパンチジュースってってたあるすごい 美味しそうだよね美味しそううんだからジャスミングリーンティーとか、はいはい、ねちょっとこれわかんないです何南極南極公園公園南極公園うんでもほらゼロシュガーゼロはでかいよねゼロはでかいよじいさん見て 醤油がさスシローのこの日本の合わせ醤油とかさ日本の醤油ちゃんとあるのあっホントだやばないこれスシローの醤油だこれもうタイのあのちょっと八臭いって言ったら失礼だけど、うん、あの醤油じゃなくてちゃんと日本のスシローさんが使ってるちゃんとした醤油なんです素晴らしいちゃんとねこれお刺身やうなぎ穴子天ぷらなどにっていう白だれしっかりさこうやってあるんですでね 国内製造って書いてあるいややば日本国内産安心だからあこれはね本物だよで今さ、うん、ほらわさびがね、こう、ま、回ってきてるのよああなるほどこれも日本のわさびスシローさんだうん見て、うん、くないこれ素晴らしい国産だよこれしかもな生わさびっしょなおなおこんなのタイプなか だからこの辺もクオリティもちゃんと日本のクオリティを保たれてる、うん、すごいこれはすごいわスシローさんやりますねいやすごいやりますよね <laughs> これさこれ見ていただくと分かると思うんですけど、うん、だから一個一個丁寧にさ、うん、このカップみたいなのがしてあるから、 衛生面ばっちりだよねバッチリだようん、その辺怠ってないよ全然間違いない間違いうん、だこちら側としても安心してなんかもうね、うん流れてるも食べれるよね、はいはい早く取れよ来ないんだよ何待ってんだよ愛しのサーモンちゃん来ないんだよサーモンちゃん来てたら当分来ねえよサーモンちゃん来ないんだよ 3本待っね、うなぎいったで金額なんですけども、はい、お皿の色によって分かれてるみたいで、これシルバーですよねこれシルバーです、はい、赤が40バーツシルバーが60バーツ金が80バーツ黒が120バーツっていう金額で一皿一皿に分かれてるみたいですまあ、じゃあサーモンちゃん待ってたんですけど来なかったんでうなぎをねいただきますうなぎこちらに甘だれがあるんですよほら でおそらくこの甘だれをねかけるパターンですねこれじゃあこんな感じでああ甘だれはいこのような感じでじゃうなぎいただきますうまいっすか 何何これね本物これ美味しいうまいでこの甘だれ本物ですわこれ本物から本物本物うんうなぎしょっぱなからうなぎ攻めるうん俺も取ってから思ったよねミスったなってすいませんなんでうなぎ最初行ったんあサーモン来たサーモン来たおサーモン来たサーモンほら サーモンチャンスサーモンチャンスほらなんで俺がこんなにサーモンを推してるかっていうと、うん、結構理由があるんですよなるやっぱりこうタイじゃないですか、うん、でタイ人でお寿司好きな人って多いと思うんですよ、うん、やっぱタイ人のお寿司好きな人ほとんどがサーモンなんですよ、だからサーモンをどれだけ美味しく提供するかでタイ人がねその後来るか来ないかってかなり変わってくる、まあまあまあ うん、結構他のお寿司屋さんなんかでもサーモンだけは金額安くして厚みにしたりとか結構ね体重向けのサービスってのそこあのすごくてああなるほど、うん、で僕はサーモン大好きなんでサーモンうるさいんですよね、はいじゃあそんなサーモンチャンスいきますわさびは入ってないですね標準では標準では入ってそうだから、まあ、のわさびをこういったあのー、自分でこんな感じで付け加えて、うん さび醤でいいじゃんって何らかに言っていやなんかそう本物っぽくないいただきますサーモンいただきますサーモンと10回いける10回いける10回いける今迫ろ そのぐらい美味しい、うん、でまあ当たり前ですけども鮮度がいいんですよねこのサーモンほら光ってますうんとろサーモンまではいかないですけど本当ね脂身が多いところ使っててでね結構肉厚なんですよこちらうんこちらのサーモンね美味しいですここいただきますよもう行こううん あ、うん、やっぱ光がしっかりしてるわうんはい、でも今から注文するんですけども、はいはい、注文するのは一度に4種類まで、はいはい、4品までこうやって選べて、はい、で今回僕が注文するのはビントロ本マグロ赤身ハマチタイで今気づいたんですけどこうやって見るとほらもうねタッチパネルのところに金額が載ってるんですよあいくらだよそうこれ60バーツ40バーツっていう感じでそう なんか注文する段階でその、ね、金額はねもう把握することができるんでね分かりやすいですじゃあねこちら押してはい注文はいこんな感じです 語やばいですまたまためっちゃ来たよめっちゃ来たよあ来た来た俺の俺の俺の俺のほらほらほらほら来たよ来たよ来たほらほらほらほらほらおおおお来てるよほらえー、ほらネタ切れじゃいめっちゃそうだねじゃあまずはビントロちゃんからいきましょうか、うん トロ懐かしいよねビントロは回転寿司イコールビントロみたいなうまいこれね懐かしい美味しさ、うん、なんでかっていうとねやっぱり僕も 若い頃からずっと回転寿司でビントロを取ろうだと思ってたんですよ、ビントロを取ろうと思って食べてて、そうだからもう懐かしい味なんだこれはもうその幼少期の頃食べてたこ懐かしいこの美味しいこの味をねこのタイバンクで食べれると思わなかったから今もうクッション笑っちゃってもうにやけちゃって <laughs> そうだってビントロ出してるお店なくないタイでまあないね、まあ、ないないでしょないでしょちゃんとだから日本から入れてきてんだよねそう いやもうおいしビントルうまっ次ねハマチこれハマチ見てほしいこれすごい立派なのよねネタがそう綺麗らしいじゃあハマチいただきますうんあ美味しいうまい高タンパクの味がする、うん、でね やっぱり新鮮なのよね新鮮だね色が綺麗だもん全部うん色が綺麗だから新鮮に決まってて何ですか何すかタイこれタイですタイマジはいマダイだよマダイマダイうんいっちゃおうマダイの美味しさはね僕 t j 三十歳になってから気づきましたはいそうマジうん若い頃はねなんかあんま白白身魚こういうの、うん、好きじゃなくてそうで30超えてからあのタイ超うまいじゃんと ただきますまたあうまいうまいうまみがうまみがねうまみがやばい、うん、魚のうまみが <laughs> 甘い甘いんだうんリアルにこうやってあの食べ比べてみるとタイマジで甘いあマジかうんマジで甘い口に入れた瞬間なんか甘さが広がった甘さがうんマダイいや素晴らしいいや本当そ忖度なしであの それこそザ日本にある回転寿司っていう感じ、うん、うん、でやっぱ懸念してたそのタイだからその辺なんかタイクオリティになってるんじゃないかっていう点、うん、そんな一切ないよね一切ない、うん、ネタとかもうシャリとか、うん、まんま一切文句ないうん 入って食べてもそうだけど、何一つあここタイだなっていうところがないないない日本だなっていう、うん、確かに、うん、ここは日本のクオリティ持ってきてくれよとかっていうのが一切ない、うん、だから文句のつけようがない、うん、本当に本当に確かに私もそこそこもうレビューしたんで、こっからは普通に食おうか、あ普通に食べるかそう、あのー、普通の僕らも成人男性、ね、30代成人男性だ 普通に食べて、まあ、僕らはね果たしてどれぐらい食べたらお腹いっぱいになって、うん、で合計金額がねどれぐらいになるのかっていうのを参考までに参個までにねそういろいろだからね頼んで食べていきましょうかはい、はい、流行りそうだねこのスシローいや絶対入るよ絶対入るうん、でもしかしたらこれを機にタイ国内で回転寿司が流行るかもしれないあマジであるうん でもこれだけは言わせてもらうけどスシローさんにかなうとか絶対ないなあ出てこないだろうね、うん、多分ねこ2番選手みたいな感じでこうやってね似たような店出てくると思うけど、絶対全部にわかになるから、うん、こうやって本音だもん本当にいや忘れてた縁側頼んでる縁側縁側あんの縁側先輩頼まないとダメでしょ縁側あんの縁側あるさっき流れてるみたいだよね縁側 三点盛りなんですよマグロ三点盛りそうこちらほらやばい、ね、これは確かにうまそうマグロ三点盛り120バーツだかね120バーツお得でしょ120バーツでこんなさつもこぼれちゃうんだもんああ縁側あ縁あ皆さんねマグロのこの赤身 これねダイエットにマず向いてますからそうなんだ、うんマグロはあの高タンパクであのー、ねそう脂質とかも少ないんで特に赤身ってなるとそうだから赤身食べてればあの全然痩せますおすすめですよマグロのね赤身これうまいと思うぜ中トロいただきますあうまいすごうん美味しいじゃあ縁側ちゃん ただきますああもう優しい味しいもうね僕回転寿司の回転寿司チェーンの縁側で育ってきてるもんだから縁側ばっイメージある、うん、だってあの時はさ行っ げえあ炙りアナゴほらほら象炙りアナゴレさんここはスシローなんですよ、うん、俺ちょっと最初こう撮影してたから、あんまり気づかなかったけど、うん、俺いつも回転でスシロー来るとアサリの味噌汁頼んだんだけど俺も忘れてた今メニュー見てあったからうわ見てうわ あさりの味噌汁しかもちゃんとあさり入ってるっていうねほら見てこれがあるのは、マジでかい確かに、うん、いや頼み忘れたそれうまうまいこれ日本のクオリティうわマジうわ俺今日なんか忘れてると思ったらそれだったわ、うん いつもだったらお寿司屋さん行ったら絶対味噌汁から頼むよでしょでしょ、うん、汁物、うん、そうそっからなんかスタートするんだよねそうでも今日びっくりしちゃって、うん、久々のほら回転寿司テンション上がっちゃって、うん、もうひたすらほらうなぎ食べたからねしょっぱらうなぎ食べるやついるいないっしょ、俺はびっくりだよ <laughs> はいじゃあね食べ終わりました、はい で合計なんだかんだも僕はね11皿ありましたね僕も11皿と同じでもお互いね11皿ずつね、食べました、まあ、正直お腹めっちゃいっぱいですもう、OK、うんぶっちゃけ僕朝飯なんですよこれ、 <laughs> うん、結構食べた方だと思うようん、美味しくね食べることができましたでまあ次会計なんですけども会計もなんかどうやらこちらのタッチパネルを利用して行うみたいであこれだ 呼び出し会計こちらをまクリックこれを「はい」ってやるとお食事分のお皿色ごとに重ねてテーブル側へ置いていただけると大変助かりますってことなんで色ごとに色ごとにね分けましょう、お前全部色違うはいよしじゃあ経営 店員さんにお皿をチェックしていただいて今会計ねこちら、まあ、入ってくる時もらったじゃないですかこちら、そうで最後もこちらを持ってあのキャッシューのとこまで行って会計をする感じですね、ครครขอบคุณครับขอบคุณครับ したはいごちそうさまですはいごちそうさまですで今回なんですけども会計の方が合計で一千四百九十五バーツでした、はいはいはい、まあ、これは2人分の料金じゃないですか、正直俺安いと思うよ安い安い絶対安いでしょてかもう日本と変わんないよ変わんない変わんない、でやっぱりもうサービスもすごいもう接客も良かったし、うん、美味しかったし、もう清潔感もあって綺麗で、うん もう本当にこうタイですかって感じで、もうびっくりでしたし、あの感動しました。感動しましたはい。うん。でこちらの白さんなんですけども3月の31日から4月の30日まで大トロが1貫40バーツよ、はい、1皿が140バーツ安いよね安い。あの高い高い美味しい大トロが確かにだからまあねこれを機にねもうぜひね滞在中日本中の方々に来てもらいたいなっていう感じですはいそうですね、うん っていうことなんで、まあ、今回はスシロー再燃までレポートさせていただきました、はい、これ本当にねあのー、そんとかなしでマジでおすすめなんで、はい、うん多分ねこの動画を見てうわマジ行こうとか今度行ってみようと思ってる方ね多くいらっしゃるかと思うんですけどもねぜひぜひ来てみてください、はい、多分ねお店の良さが伝わるかと思いますはいはいでは本日も最後まで動画を視聴きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします